Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı salamlayıram. Bugün sizinlə evdə dönər pişirilməsi qaydasını çəkib paylaşmaq istəyirəm. İlk əvvəl ət götürürük və əti bir neçə yerdən bıçaqla deşikləyirik. Hər iki üzünə və iki hissəyə bölürük. Ayrıca bir qabda bir e, çay qaşığı tomat pastası, bir çay qaşığı mayonez, zövqə görə qara istiot, duz və qırmızı pul biberdən istifadə edirəm. Üzərinə 1-2 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edib qarışdırırıq. Dan üzərinə bir selofan çəkirik. Həmin qarışığı ətlərin üzərinə hər iki tərəfdən yaxşıca yeridirik. ətləri bir-birinin üzərinə qoyuruq və yaxşıca bükürük. Baxın, bu şəkildə bükdükdən sonra soyuducuya qoyuruq, buzluğa daha doğrusu qoyuruq və e, minimum 5-6 saat orada saxlayırıq. Əziz izləyicilərimiz, indi isə tərəvəzlərimizi doğrayacağıq. Tərəvəz üçün xiyar, pomidor, yaşıl biber, soğan, baş soğan, e, göyərtilərdən cəfəri və kim istəsə reyhan da əlavə edə bilər. Hansı formada istəyirsinizsə doğraya bilərsiniz. Mən uzunçov formada doğrayacağam. 5-6 saat keçdikdən sonra buzluqdan əti götürürük və bir qədər ə, e, otaq temperaturunda saxlayırıq. Ondan sonra indi mən sizə göstərim. Bu formada nazik-nazik doğrayırıq. İti bıçaqla. Doğradığımız ətləri tavaya əlavə eləyib qazın üzərində qovuracağıq. Kərə yağı da əlavə eləyəcəyəm, daha yaxşı qovrulsun. Qapaq qoymağa ehtiyac yoxdur. Görürsünüz ətin suyu çıxır və öz suyunda pişdikdən sonra yağa düşəndə artıq hazır olacaq. Artıq ətimiz yağa düşdü. Demək ki, hazırdır. İndi isə çörəyimizi hissələrə böləcəyik. Çörəyi mən e, videolarımı izləyirsinizsə, bişirmə qaydasını çəkib qoymuşam. İstədiyiniz formada, yəni bişirə bilərsiniz. E, kim istəsə dükanda satılan dönər çörəklərindən də e, yəni ala bilər. Müzik çörəyin arasını baxın bu şəkildə kəsirik. Baxın çörəyin içini bu dərəcədə görürsüz. Araladıqdan sonra ilk əvvəl mayonez çəkirik. Artıq dönərlərimiz hazırdır. Siz də hazırlayıb afiyətlə yeyə bilərsiniz. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.